Korupcija tiešā vai netiešā veidā var skart ikvienu no mums. Ikdienu kāds pieņem kukuli, ikdienu kāda persona cieši kukuļņēmēja pieņemtā lēmuma dēļ. Nereti tas paliek nepamanīts. Nezināšana nozīmē to, ka šādi gadījumi var kļūt ar vien biežāki. Taču tas var nenotikt. Esi krietns, esi pret korupciju,